हेलो वेलकम फ्रेंड्स शुरू करें हेलो वेलकम फ्रेंड्स आज जैसे कि जानते हैं कि आप रक्षाबंधन है तो आप सभी को जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो भी हमारे स्टूडेंट हैं और सभी लोगों को पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा रक्षाबंधन की इसके साथ ही साथ इंडिपेंडेंस डे आ रहा है पंद्रह अगस्त तो उसकी भी बहुत बहुत बधाई आप सभी को और इसी तरह से शिक्षा ग्रहण करते रहिए और मुझे भी प्रेरित करते रहिए ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी चीजें सिखा सकूं कंप्यूटर साइंस में ओके सो थैंक यू